نحلف بمين البحارة الشمس والريح والصحاب نحلف بالموجة الغدارة لا لا على حبك منتوب لا لا من من صابك عليّ الأسرار الصوابع المجروحة قلبتها الدهر الكذاب نحلف بالليل الكناسة خدام الأحزاب والحطار ولاد المنجم والخمام